Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini saya akan sharing bagaimana mengamankan settingan youtube agar aman bagi anak-anak Jadi teman-teman bagi orang tua yang ingin YouTube-nya tidak memunculkan video dewasa bagi anak-anaknya, maka ikutilah cara ini. Cara ini gampang. Kita langsung praktek buka YouTube-nya. Oke, ini sudah muncul. Langsung kita klik sudut kanan. Eh, ada foto. Lalu kita ambil bagian bawah, ini ada setelan. Oke, ini sudah muncul. Langsung kita klik umum oke okay. setelah itu kita scroll ke atas kita lihat ada tulisannya paling bawah yaitu mode terbatas jika ke kiri kita nonaktifkan artinya anak-anak bisa mengakses video orang dewasa jika kita geser ke kanan berwarna biru ini akan membantu menyembunyikan video yang mengandung konten dewasa jadi anak-anak kita lebih aman. Oke, kita ulangi lagi. Jika geser ke kiri, anak-anak bisa mengakses video konten dewasa. Jika kita geser ke kanan, maka video yang mengandung konten dewasa akan disembunyikan oleh YouTube. Sangat mudah sekali ya, silahkan praktek. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan di-share kepada temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh